nivell de retribució. Jo únicament remarcaré, remarcaré les cifres més importants. Per exemple, activitats de telecomunicació i consultoria guanyen menys, us ho he dit abans. Per què? Perquè fan feina normalment eh, d'alt nivell, aporten coneixement a l'empresa, resolen grans problemes que tenen les empreses i les empreses eh, estan disposades a pagar molt. Les empreses grans posa que són poques i que jo diria, afegiria, i que s'estan traient gent de sobre, eh, també paguen millor. Per què? Perquè pagant una miqueta més obtenen els millors, els millors professionals. No? Les dones, després parlarem de les dones, no? hem començat a parlar, és un sector poques dones, perceben menys que els homes, entre un 2 i un 17% menys que els homes. No és només en el sector de l'estí, que és en general a tota, a tota la societat, no? És... Però clar, entre un 2 i un 17% hi ha molta diferència. De què depèn? Aquí ho teniu separat estadística o modona. depèn del nivell retributiu. Per tant, si té un nivell retributiu més baix, està més empatat, si és més alt, és la diferència hi ha. I eh, un 80% té un contracte fix o indefinit. Això sí que és bastant habitual en aquest sector. No s'especula massa amb el que és la modalitat contractual. No? Si veiem aquí, el tipus d'activitat estan distribuïdes entre telecos, audiovisuals, informàtica, consultoria TIC, que veieu que he dit que és el que, dels que cobren més, i una part que és disseny web i multimèdia. Veiem que, per exemple, els càrrecs tècnics, que són la gran majoria, la gran majoria, ho veiem abans en aquella columna verda que era quasi del 80%, tenim que estan, per exemple, en torn als 21, 19, 20, 22, 1.000 euros, 19.000 La dona està una mica per sota. Càrrecs intermitjos, no? una mica de responsabilitat, una mica d'experiència, Aleshores, el salt és brutal, en a 30, més de 30.000 euros, el que cobra ja un càrrec intermig, que té una certa responsabilitat. Clar, és, són prop de 10, 12, 15.000 euros més, és per tant un 60% més del que cobra un, un tècnic. No? I si saltem a la tercera franja, que és directius, no? aquests ja porten corbata normalment i tenen responsabilitat, viatgen molt i tot això, estem parlant de 70, 60.000 euros, home-dona, l'àmbit eh, de telecos, audiovisuals baixa més, 47-46, informàtica puja, 65-56. Per tant, estem parlant de sous de 50-60.000 euros.